छू भी लो नजर से मुझे क्यों शर्माते हो है इश्क तुम्हें भी बेपना क्यों छुपाते हो छू भी लो नजर से मुझे क्यों शर्माते हो है इश्क तुम्हें भी बेपना क्यों छुपाते हो बिन तेरे आज कल लगता है हर पल बेतहाशा हम तो बिखर जा रहे हैं तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की जिद किए जा रहे हैं तुम पे मरे जा रहे हैं मिटने की जिद किए जा रहे